Muzeum Polskiego Przemysłu Naftowego w Bubrce eksponaty jakieś pojazdy gąsienicowe tutaj domki szyby naftowe oczywiście i jeszcze raz pojazdy gąsienicowe. Muzeum w Bubrce na Podkarpaciu i tak wyglądała historia naszego przemysłu naftowego. I najśmieszniejsze jest to, że 150 lat temu to Polska była potentatem a nawet 160 lat temu jakieś szyby naftowe tamto auto to chyba Kras no, idziemy zobaczyć dalej filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia tak wyglądają domki, w których mieszkali kiedyś polscy wydobywacze ropy naftowej a tam jakiś szyb i to wszystko muzeum w Bubrce na Podkarpaciu, niedaleko Krosna kopanka, szyb naftowy Wiktor Wszystko w miejscowym muzeum przemysłu wydobywczego ropy naftowej w Polsce w Bubrce na Podkarpaciu 16 sierpień 2013 roku